hidoya o'z ilm ma'rifat va ziyo maskani ilgaridagi avvaldagi ulamolarimiz qaysi birini huzuriga tolib ilm borgan paytlarida tolib ilmni to'g'ridan to'g'ri qabul qilmaganlar illoki tolibi ilm hofizi qur'on bo'lsa mana fiq o'qiyotganlaringiz aqida o'qiyotganlaringiz muhaddislaringiz mufassirlaringiz bilsinlarki avvaldagi mufassirlar muhaddislar fuqaholar hofizi qur'on bo'lmasdan turib ular hifz hofizligi bo'lmasdan turib fiqh ilmini halqalariga hadis ilmini halqalariga qabul qilinmagan chunki u yoqda shayx janoblari o'sha ustoz so'raganlar hal tahfazul qur'an al karim qur'oni karim yodlaganmisiz la desa la idan izab ihfazul qur'an avvalan bo'lmasa borib birinchi qur'onni yodlab kelib keyin bizni halqamizga o'tirib va o'shalardan hazrati muhammad yosh ekanlar hazrati abu hanifa rahimaullohni majlislariga keldilar va o'zlarini istaklarini o'zlarini xohishlarini bildirdilarki sizga talab talaba bo'lsamda ilm halqangizda o'tirsam ho'p ilm olasizmi ilm olaman fiq o'rganasiz fiq o'rganaman marhabo ammo siz qur'onni yodlaganmisiz e, yo'q hazrat hali yodlab bo'lmabman yodlamaganman yo'q izan izhab eh, izhab al qur'on avvalan bo'lmasam borib birinchi qur'onni yodlab keling shunda qaytdim deydilar e hazrati abu hanifa rahimaullohni halqalariga ilm halqalariga o'sha ilm dargohlariga qabul bo'lishi uchun qur'on yodlashligim kerak ekanda demak bir yil yodladim bir yillik umrim ketadi hazrati abu hanifani bir yillik ilmi aytiladiyu men unga olmayman ikki yil bo'lsa ikki yil nechi kun yo'q bo'lsam bu halqada shunchalik ilm barakoti ketaveradi men bu ilmdan bebahra qolaman demak qancha tez yodlasam hazrati abu hanifani huzurlariga shunchalik tez kelaman dedilar va bordim deydilar eshik derazalarimgacha yopib oldimda tunlarni bedor o'tkazdim yemak ichmaklarimga ham u shaklda e'tibor bermadim boshimni ko'tarmasdan qur'onni yodlaverdim yodlaverdim yodlaverdim qarasam minal jinnati va nas deyapmanda so'ngiga kelyapman olti kunda deyaptilar ishonasizmi shunga olti kunda bu o'sha allazina hafizul qur'ani fi aqalli mudda degan internetga yozsangiz chiqadi hatto qur'onni eng qisqa muddatda yodlagan zotlar kim desangiz birinchi imom muhammad chiqadi kunda Imom Muhammad Qur'on yodlaganlar. Bir hafta emmasa, agar bir hafta bo'lsa ham bir hafta der edik. 60 kun desa ham qanaqa 60 kun? 600 kun desa ham qanaqa 600 kun? Yo'q. Bu kishi 6 kunda Qur'on yodlagan Muhammad. Shuning uchun ham bu kishi Imom Muhammad bo'lgan. Imom Molik huzurlariga borganlarda Imom Molik u kishini zakovatini ko'rib hayratda qolardi. Bilasiz, Imom Molik juda ham haybatli, juda ham o'zlariga ishongan, vaqur inson bo'lgan. amirlar kelar edi u kishini o'sha ziyorati uchun soatlar eshiklarida kutar edi amirlarni ham dars jarayonida hech ham ziyoratlarga qabul qilmas edi amirlar bosh egib turardi madina amirlari shu darajadagi vaqur bo'lgan inson hazrati muhammadni ko'rib hayratda qolar edi darsni to'xtatib imomingiz haqida aytib bering der ekan hazrati abu hanifani ishqida imom muhammadni ko'rib imom abu hanifani ko'rgisi kelar ekan imom muhammad mana shu imom muhammadimiz qur'onni olti kunda yodlagan ekan yozing daftaringizga tagiga qur'onni eng tez yodlaganlardan bu muhammad ibn shaybaniy bo'ladilar biz uchun faxr bo'lgan hanafiylar uchun iftixor bo'lgan hanafiylarni sayyidlaridan bo'lgan tajlardan bo'lgan butun azizlardan bo'lgan muhammad bin shaybaniy rahimaullohu taala qur'onni olti kunda yodlab bitganlar va hazrat abu hanifa rahimaullohni huzurlariga borib shundan iymon bo'lib ketganlar ana himmat ana mas'uliyat ularda o'sha mas'uliyatni sezish bo'lgan men toli bilimmanmi ustozim menga dedimi shuni qilishligim kerak deganlarda qarang olti kun olti kun qaysi bir inson bunga qodir bo'lishligi mumkin. Alloh subhanahu va taolo o'zi A'udhu billahi minash shaytonir rojim va laqad yassarnal deya marhamat qildi. Qur'on haqiqatda oson qilingan. O'zingiz mini tolib bilimsiz, ulamosiz. Bir bet sizga hozir hadis bersak, qolib ketishligingiz mumkin 3-4 kun. Masalan, fiqda menga fiqdan bir mabsudni olib kelib, hidoyadanmi bir matnni berib yoki sharhini berib bir betni yodla desangiz, shu holimga men 3-4 kunda yodlashligim mumkin. Ammo Qur'onni 1 soatda ham yodlaysiz. qayerda bor bunday oson qilingan yengil qilingan kitob qayerda bor tarixda bo'lmagan alloh taolo aslida oson qilib qo'ygan albatta bunga bizdan himmat kerak bizdan g'ayrat kerak inshaalloh mana shu imom muhammadni ham kunlik hayotingizda eslang u kishiga haqlariga duoyi fotiha qiling va kunda o'sha imom muhammadday imomlarimiz bo'lganligi mayli ular olti kunda yodlabdilar biz oltmish kunda yodlaylik bo'pti madrasani bitirgunimizcha nech nech kunimiz bor madrasani bitganimizcha yodlaylik bugundan har biringiz menga va'da bering men bo'ldi imom muhammad kabi bo'laman deng hofizi qur'on bo'lmaganlaringiz imom muhammad mana bizga ibrat bo'ldilar olti kunda yodlagan ekanlar biz mana to'rt yilda bo'lsa ham yodlab ketamiz deya yodlamaganlaringiz va'da bering va'dami alloh rozi bo'lsin barchalaringizdan